Вітіскоп. Цьогорічний Дакар вже в шосте проходить в Південній Америці. Це відбулося через те, що в Африці, а саме в Мавританії, відбулися теракти і вбили декількох людей. І через те організатори гонки вирішили перемістити гонку саме в Південну Америку. Це було дуже вдале рішенням, перш за все з точки зору фінансової. Е, в Африці зараз проходить е, теж гонка, але не під вивіскою Дакар. Вивіска Дакар перемістилася, незважаючи на те, що столиця Сенегалу не перенесли. Е, вивіска Дакар перейшла в Аргентину. Саме Цього року які зміни відбулися? По-перше, організатори скоротили дистанцію гоночну на тисячу кілометрів. Була 5,5 тисяч, а зараз стало 4,5 тисячі але життя гонщиків е, якби не сильно полегшилось, тому вже ми. Бачимо ну, після перших днів, що дуже багато проблем і у фаворитів, і у нефаворитів, і, на жаль, вже є перші смерті. Цього року також е, новинка, що позашляховики переїхали в Болівію. Вони провели там два етапи поруч з Солончаком у юні. Це був досить такий виснажливий етап, як показав час. І я думаю, що Дакар має шанси закріпитися в Південній Америці через те, що ну, фінанси і, і гонщики туди їдуть, незважаючи на те, що це дорого, але відсвітлення відповідне. І всі засоби мас, ну, мас-медіа звертають увагу саме на, ну, на Дакар. І ну, навіть з, з моєї точки зору професійною. Да? Я ну, дуже мало часу звертаю на гонку в Африці. Тобто це розкрутка в першу чергу. Е, через деякий час е, розкрутка може змінитися в Африці, да, і туди буде більше їздити гонщиків, але саме вивізка Дакар наразі ну, так запрошує до себе пілотів і глядачів, і це все дає величезні плюси. Вітіскоп спортивне відео.